खेते गोयल बा खेते में सट गइल बुझाता बिहान देवघर जाए के बा टोल परोस के कपड़ा किनाए गोयल बा हमार अभी ना किनाए कब आई अभी तक ना आई लगता कि खेतवे में सॉट गोयल ज्ञान देवे वाली लाइक हम तोरा के पेचवा के छोड़ करे बोल हमरा बोल बम के कपड़ा किंडल आंजरा के मम्मी किंडल कई तो गुरुआ से मम्मी किंडल की कई तो के मम्मी किंडल के हमरा किंडल ना बाप आए ना त किनबा दे अभी तब नहीं खियाई बा अपन किनबाएम नु के साथे किनबा देम जाफर का हो काहेला मुकुआ नियन फुलेले बार का भइल अरे बोला ना का भइल ए सुन ना कथी भइल बोला ना का भइल अरे बोल बु जाई हाटी ना बोला काहे खिसिया गई अरे का भइल बोल बु खेते में काहे ने सटले रह गई अरे भगवान अरे कामो करे पड़ेला ओहने पेट पूजा नहीं न हुई है वैसे ही खाना खा लू कामो करे पड़ेला का भइल पहले बोलबू अरे सुन न का भइल का ए भगवान अरे बोलबू तबे न कुछ पूछ अरे का भइल बोलबू कि हम गुदगुदिए लगा दे सब लोग देवघर जाता हमरो क्या सो जाए के बाद का देवघर हाँ। सठिया गइल बारू जुड़े लाइन आ खाए ला मिठाई काम करते करते हमें देह गलत आ तोरा के देवघर जाए के बा है बाप दे ले बा जा खाना खा रहा देवघर जाइए ए जाना हम बुझ गई नहीं हमरा घी ना लगाओ ए जी सुनी ना ए चलो हटा जा खाए लगा काहे खिसिया गई तो ही ना चलो हटा प्रेम से बोल ना बाबा भूत

माटी दे बघ बेची के भैंसी लघर पियाजी हम

Bye. de vovô. ठीक बा गावनन के ओकरो बुलाओ चलो किन दे तानी अभी ये चल अरे बाप ये ते खुश मार देना हमरा के आओ रे जल्दी आओ रे जल्दी आओ खाना खाए ला देवे न कले चल किन दे तानी